Olá internet! Venho falar hoje do meu primeiro fim de semana com o DJI Spark. Em geral fiquei muito satisfeito com a facilidade de voo do drone, achei bastante intuitivo. A Qualidade de imagem de vídeo, Full HD, 1920x1080p, chegam perfeitamente para o que eu pretendo usar o drone. Já as fotografias, fiquei um pouco desapontado no início até me perceber do que se passava. É que as selfies tiradas com o Gesture Control, Active Track ou ainda com o Shallow Focus são apenas de 1440x1080, ou seja, é um screenshot de um vídeo Full HD se queremos tirar fotografias de melhor qualidade, temos que desativar todos estes métodos inteligentes e tiraremos uma fotografia de 3968 por 2966. Ainda temos as opções das panorâmicas horizontais e verticais, cujos tamanhos são inferior a este. A app da DJI tem a opção de extrair os vídeos filmados no Spark diretamente para um smartphone e ao fazer isso, ficam com o som gravado pelo smartphone durante o voo. É pena que este vídeo não seja extraído em Full HD quando exportado para o smartphone. Ah, a app DJI tem também opções interessantes. Podemos até criar curtos vídeos com música e partilhar nas redes sociais muito facilmente, parecido com o iOS ou o Google Photos também fazem isso. Durante o voo, reparei que o comando e que a ligação do smartphone com o Wi-Fi havia ali um curto atraso, um certo lag na transmissão de vídeo. Situação que se pode corrigir, segundo reviews que já vi, usando um adaptador on the go de micro USB para USB fêmea, para além de reduzir o lag, dará ainda para poupar a bateria do smartphone eu já encomendei o meu OTG.